Šašavi hrčci. Bašta sa povrćem. Čuvaj se psa. Četiri, jedan, dva, Ha, mislim da sam upravo čuo uljeze u bašti. E sada bi trebalo da im se prišunjam. Zovite me Bond. James Bond. Mogu li? Izvoli, drugar. Hvala lepo. Paradajz, moje omiljeno ah, povrće. E, pogledaj, koga ti ličim. E, šefe, koji ti je vrag? baš se lepo setio. Oh, svaka čast, svaka čast. Oh, oh, izgleda lepo blitvica. O, mm. krastavac. Mrepica. Mhm. Mm, A, krampir. Ja baš on krampir, baš on krampir. Uzet ću malo i ovoga, i ovoga, i ovoga. Mmm. Ukusno, zar ne? Da li si probao bundevu ove sezone? Bundevu? no. Evo, izvoli malo. Znaš, uopšte mi ne izgledaš dobro. Da li unosiš dovoljno gvožđa u organizam? Gvožđa? Ne. Ne. Pa, izvoli malo. to je bilo sve za danas. O, vidimo se i sutra, komšinice. Hoćemo li? Svakako. još jednom je moj genijalni um smislio fantastičnu ideju. Telegram, mi smo vegetarijanci, ti si žilav. Pa povrće moje, obožavam ga, obožavam povrće. Ja to još ne bih dirao. O, ne, ne, ne, ne, ne. O, pogledaj jagode, ej. Mm, jagode, ne, ne, još uvijek ne, treba biti racionalan. Celer, obožavam celer, prosto ga obožavam. Celer obožavam. A, ah, sad znam, eh, znam gde se tačno nalaze. Zavladale su me. Hoćemo li? Svakako. ne valjala kunca. A, biće teško osloboditi se iz ovakve pozicije. Božanstveno, zar ne? thank you Izvoli, druže. nema na čemu. two, three, four. Hut, two, three, four. Hut, two, three, four. Hut, two, three, four. Hut, two, three, four. Hut, two, three, four. sjeti, seti. I od sada je baš naša zajedno sa svim ovim lepićama, Samo Naša. Samo naša. Samo naša. Ja baš ne bih tako rekao, šefe.